Привіт всім! В цьому відео е, коснемося також реверса. Це в нас Hill t 3 В предыдущому відео я розказував о Hill t 1 і T2 і говорив, що зацепимо значить, нашу тройку. Що по тройці можна сказати? Ну, Принцип реверса тут точно такий самий, як і в одиниці, і в двойці. Я його ще повністю розібрав більш для наглядного відео. Ну ось що ми бачимо? Значить, як до нього добратися? Знімаємо з задню цю кришку нашу. Е, Вона на двох е, саморезах торексах тримається чи шурупах. Знімаємо цю кришку, винімаємо кнопку, знімаємо ось е, наш сам е, переключатель реверса, тобто рукоятку. <coughs> Знімаємо наші щотки, ось тут стоять, тобі ж ось в нашому щоткодержателі. И Розкручуємо 4 шурупа, знімаємо задню часть двигателя. Откручуємо наш статор, вибиваємо його, він у нас повністю ось в комплекті виходить. Що значить із себе цей ревіс представляє? Ще на тройки покажу. Значить, ось наш статор. У нього є 4 контакта, 2 зверху, 2 знизу. Ставиться на нього ось цяцька, тобі ж наш реверс, ось наше отверстие. Е, значить, центральне, все центральне отверстие заходить ось такий пальчик підпружинений, пластиковий. І, значить, е, наш сам реверс тримається, ну, інша частина тримається ось в такому положенні. Її тримають е, два зажимчика зліва і справа. Ось є пази також, тобі ж це в нас всередина, вона фіксується. Значить, що з цього ми відхиляємо один другий зажимчик, це все діло слаза, і можемо просто поставити на місто наш пальчик з пружиною. Можемо цього не робити. А так як я в предыдущому відео розповідав про Hilt T1 і T2, ось з цієї сторони він часто вискакує або в цей, або в цей отвір. Піджимаємо його любими подручними інструментами, ставимо його в центральне отверстие і наша проблема. Іщерпується. Тобто, так, якщо відос був корисний по хілті ті по реверсу, підписуйся на мій канал, ділись відео з друзями, став лайки, дізлайки. Всім миру!